tunasonga mbele tena katika episode ya tisa baada ya kumaliza episode ya nane e, katika kitu wanaita kayamat ndani ya kale ko likoma na agley e, mwanamke mchawi katika episode ya tisa sasa taarifa anasema kwamba binti atapelekwa nyumbani kwa hiyo kama yeye ana chuki na mwenzie kazi yanayo katika episode ya tisa eh, ikiambatana pamoja na episode ya kumi ndani kwa ndani baba na baba inakukaribisha tena tupo ndani ya kali yako ni 0694065322 online. Mambo yanazidi kuwa matamu zaidi. Karibu sana baba na baba. yajaona tunayotarajia kuweza kuyaona na yale ambayo tulipata kuyaona. tuone hii habari inakuwaje na mwisho wa siku mambo gani ambayo anaweza kutokea mtazamaji katika sehemu hii ya tisa pamoja na sehemu ya kumi hapo ndani ya kali yako pale Likoma na Agli ni 0694065322 ni yale matukio ambayo tulipata kuweza kuiona katika episodi ya nane sasa ni episodi ya tisa pamoja na kumi ndani kwa ndani yote aliyopita baada ya bwana mkubwa kushtuka kwamba binti alimuona na ile gari muuaji e, eh, gari ya binti ilionwa na muuaji, lakini alijitetea kwamba sio yeye na alisema kwamba ajui lolote. Haya, episode ya tisa na kumi Baba Baba, tunasonga mbele sasa. Baadaye ni kwamba binti alibebwa na wakahitaji kuweza kurudi naye nyumbani. Alimwambia kwamba tutakaa na wewe nyumbani kwa sababu wewe ni sehemu ya familia yetu. Sasa ni kweli? Wacha tuendelee kuona. आखिर तुम मेरे घर में घुसी आई hatimaye unakuja nyumbani kwetu पे जाओ na umeshafika क्या हर्ष sasa hapa ndo utakuja kuona bara langu mi ni nani panya wewe unajua mumee mtarajiwa anamuhisi tofauti ule lakini huyu ana ukaribu sana na anamika lakini pia akamuita एक बात कहूँ anaambia nataka niongee na wewe कि तुम यहाँ रुको क्योंकि क्योंकि मुझे पूजा पर भरोसा नहीं है mimi nafikiri kuna kitu hapa hakiko sawa ni kama Puja hajakubaliana na kitu fulani wewe kuwepo hapa. Sasa mimi nahisi kwamba hapa inawezekana kuna mambo hayako sawasawa. Nahisi kwamba labda yeye katika moyo wake ana kitu. Ningependa wewe uweze kuwa msafi kwake. Unachofikiria ni kweli kabisa kwa nafasi yako. Puja hajafurahia mimi kuwepo hapa, nalijua hilo na kingine anti pamoja na mjomba wameniita mimi hapa kwa ajili ya ndoa yako tu na hakuna kingine ambacho alikuwa ameniita hapa basi hivyo tu na ndicho kinachonifanya niendelee kuwepo hapa mbia sawa hapo vizuri twende ndani wao wakati wanapiga stori lakini binti muda wote anawachola wakati anatoka kuna mtu amevalia nguo nyeusi anakuja hapa akiwa amebeba bunduki ni nani hatujapata kumjua anamika oh anamika subiri kwanza Uh. vipi बेटी पिछली बार जब तुम हमारे घर आई थी पता नहीं तुम्हें किसकी नजर लग गई थी baada ya kuja hapa ndani na kuweza kutoka muda ule hatujui huko umeonwa na mangapi na umetazamwa na mabaya mangapi huwezi kukaribishwa tu hivi hivi bule lazima upate baraka zote जी आंटी puja थाली में कुमकुम चावल hebu lete kumkum pamoja na chawar hey, wanabidi wamkaribishe binti kitofauti, awe mpya. Sasa Puja apendi kabisa ile swala na linamkela kiukweli. Huyu mwanamke anapewa heshima namna hii kuliko hata mimi kweli, ha, siwezi kukubali. Kumbuka siku ambayo alikuwa pamoja na mwanaume wake, jinsi anavyompenda yule jamaa. Sasa binti nafikiri kwamba atamuulia hapa hapa ndani tena. Anakumbuka siku ile walikuwa wana kisi ila si tulijua kama sio wale waliokuwa na kisi yendo nabidi inabidi maandalizi ya huyu mwanadada kuweza kupokelewa anasema sitakubali puja mpaka kipindi kile binti anapewa maua yale na nini ni kitu ambacho kimemkela sana कितना टाइम लगाती हो जल्दी आओ sasa puja utachukua muda gani huko hebu fanya uharakishe basi uweze kuja haraka ana hasira भगवान करे कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे anasema nafikiri mungu akuepushe na macho mabaya yote yanayokuangalia kwa ubaya na yale ambayo yanania mbaya na wewe सके akuondoshee baraa na kuwekee mbali maadui zako eh? nafikiri kwamba hilo ni jambo zuri zaidi नजर लग जाती uweze kuangaliwa katika jicho la kupendwa na kufurahiwa na nafikiri kwamba kila kilichofunguliwa kwako kitakuwa mbele yangu nami naona vipi kuna kitu nasema anasema puja alikuwa anasema nataka kuandaa chai kwa mikono yake lakini nikaambia hapana kwa nini puja mbona unaiangalia hivyo yaani huyu anamsema kwa ubaya lakini mwenzie hamshtaki kwa ubaya kila wakija watu wakiuliza, anaambia Puja, tulikuwa tunaongea masuala ya kuandaa chai, lakini kumbe hapo Puja alikuwa anampiga vitisho na alishamwambia kabisa kwamba hampendi, na hapa alikuwa akiendelea kumpa vitisho. Sasa huyu binti na hii familia ametokea kupendwa na familia imevutiwa naye mno. Yeye hilo jambo hajalikubali hata kidogo. Binti wanamuita Puja, mbia twende kazi tu, tutaelewa hapo, akitaeleweka अरे अरे पूजा क्या कर रही हो चूहे मारने की दवा है इंसान भी मर सकते हैं ये दवा खाने से hii चूहे ni मर- dawa ni dawa ambayo inaweza kusababisha binadamu akafa yaani sumu sasa unamwandalia nani unataka kumwandalia nani hiyo sumu usikurupuke ili jambo likaja kuwa mapema akaambia hapana wewe leta hii kitu inaandaliwa special kwa ajili ya mtu fulani ambaye inabidi aweze kumalizwa wote maskini lakini habari ndio hiyo kitu anasema kayamat Eh, bado tunaendelea kuifuatilia katika episodi ya tisa pamoja na kumi ndani ya kale kopa lilikoma na agre haya ngoma inazidi kusoma hewani हाँ वो पूजा हमारे लिए नाश्ता बना रही है Ah, Puja nili- ali- nime- nime- nilimwambia kwamba napaswa kuweza kuandaa chai na nimeiandaa mimi. Anaambia vizuri, lakini sasa bado hali yako si nzuri. है दादी है माँ Anaambia sikiliza, hapa ndani kuna bibi, kuna babu, kuna shangazi na wengine. Sasa na wale ni wazee, kwa hiyo wanalazimika kuweza kuandaliwa baadhi ya vitu, mahitaji muhimu kama ni lazima tuweze kuwaandalia. मैं आप ही बन गए Kwa siwezi nikakaa hapa nikasema tu kama mimi naumwa. Mutsebi Haya jamani, dada yangu kipenzi ni nikupendaye jamani, nimekuandalia kile kitu ambacho utakipenda nafikiri. Hii ni ya kwako eh? Mapenzi ya kinafiki. Kuna kitu kimewekwa mle. Eh, puja ni nzuri sana. Dada naye ni mjeuli kwelikweli, ananiambia yani nzuri na nimeipenda. Patamu hapo, angalia anavyomwangalia yule kwamba si tumeshaweka kitu mm. Kuna kitu kimewekwa katika ile chai. Alisema ni dawa maarufu ambayo inaweza kusababisha binadamu akafa kabisa. Anaambia sasa, nimependa nikuandalie hii chai, nafikiri kwamba utaipenda. Mama akaipokea vizuri, wanaangaliana na rafiki yake huyu, akanyenyua anagonga, anachekelea tu. Dada amegonga mdomo wa kwanza na hatimaye anaendelea kugonga mdomo wa pili, anakunywa tu, anakunywa tu, lakini bado ile kitu haijaanza kufanya kazi, lakini baadaye tayari ameanza kuona mawenge mawenge, yani elewi elewi <laughs> ameanza kuona mawenge, kizunguzungu na kikohozi kimembana, koo linakuswa kwamba limewashwa, linawashwa ghafla. Hebu inuka, kuna nini sasa kimetokea? Sasa inabidi ambebe kwa ajili ya kuendelea kuhangaika naye. Wakati huo binti anamwambia hali yake ni tete kwelikweli, anajitahidi kufanya kitu, hali inabana, pumzi inabana. Ananika uko sawa? Pumzi ina bana. Ananika. hebu ita daktari. Ananika uko Ananika mka Ananika amekausha kweli. Wewe Ananika? Ananika. Ananika. Ananika. Hamare ghar mein mehmano ka swagat. Ananika tumekukaribisha vizuri sana katika nyumba yetu. Amka tafadhali. Anaongea kibabe. Puja. Puja. इसमें जहर नहीं था विश्वनाथ तुम्हारे दिल में अनामिका के लिए कितना प्यार है ये तुम्हारी बातों से साफ नजर आ रहा sasa nafikiri baada ya hilo kutokea kwa Anamika, leo ndo unaweza kuonyesha ukweli kwa wote kwamba ni kiasi gani unampenda Anamika. Kaa na mwanamke wako, yaani pamoja na yote anamwambia kaa na mwanamke wako. Huwezi kuamini mambo hayo, anamwambia kwa sababu ndio mtu ambaye unamjali. alimwambia sio sumu hiyo, ilikuwa ni kitu ndogo tu, tuweze kuona namna gani unavyomjali Anamika. Huwezi kuamini kwamba alikuwa ameweka mtego ili binti aweze kuchanganyikiwa, apate na hali ya kuumwa, aone ni kiasi gani huyu mwanaume anamjali. Lakini huyu jamaa ameonyesha kuumia sana baada ya kutokea ile tukio, na mwanamke pia anashindwa kuelewa kwamba ni kwa nini hali imekuwa hivi ghafla. Kwa hiyo alikuwa na testi sasa, akagundua bwana mkubwa anatoka kwa asila, baada ya kuweza kujua Anamika kuna kitu alifanya. Sasa wakati anatoka, kuna huyu mwamba muuaji ambaye mpaka sasa, kumbuka, bado anaendelea kumuinda binti, anamuita Anamika. Kazi aliyopewa bado hajaimaliza. Alikuja hapa kwa ajili ya kuweza kufanya ibada, binti anamuita Anamika, na anaomba sana aweze kuepushwa na jambo, kwa sababu ameshajua sasa hivi ana adui mkubwa sana kwenye maisha yake, na huyu adui hajaja kwa jambo jema. Adui huyu lengo lake ni kuweza kummalizia mbali kabisa कामयाब हो जाओ Anasema naomba uniepushe kabisa na mipango mibaya ya Puja, e Mwenyezi Mungu. Lakini wakati ule anafanya ibada, tayari kuna muuaji ameshaingia katika mazingira yale ambayo binti alikuwa yupo. Sasa hajajua lolote wala hajafahamu lolote muda huu. Mwamba huyo hapa. हाँ हेलो Halo? कैसे बोल रही हो Anasema Anamika anaongea. मिल गई है ना कल सुबह हल्दी जरूर भिजवा दीजिएगा Nafikiri kesho asubuhi hali itakuwa ni nzuri na tunaweza tukaonana. Sasa alikuwa akiwasiliana na watu ambao anashughulikia nao katika kazi. Hajui kwamba kuna mtu ameshaingia hapo ndani. Maskini Puja ameshamtuma tena muuaji wake akafanye kazi inavyotakiwa. Nini kitakuwepo mzee? Bado tunasonga mbele. Kayamat, mwanamke mchawi. Olo, sehemu ya kumi na ya tisa. ये ये रहा ये रहा ये मेरी मंगनी का तोहफा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से Sasa anakumbuka siku ya kwanza alimwambia hiyo ni zawadi yangu nimekupatia. Alipoangalia akakuta ni zile picha ambazo ni za Anamika. पूजा बोल रही हूँ Na siku ile anakumbuka Puja aliweza kupiga simu ya vitisho akimtishia yule mwanamke kumwambia kwamba awe tayari muda wowote ajali inaweza kutokea. Sasa haya matukio anajaribu kuweza kuyaunganisha ili kuweza kupata jibu kamili kwamba yawezekana kwamba huyu mwanamke ndiye ambaye anafanya yote haya kwa asilimia mia moja na hata hivyo anaonekana mpango wake ni kumuua Anamika. Hiki kitu ameshakishtukia tayari Mwamba. Anamika mpaka ile kauli aliokuwa anaongea Anamika, amka, tumekukaribisha nyumbani mwetu. Ona mambo hayo, ameshajua kitu kwamba inawezekana huyu mwanamke anahusika katika kila kitu ambacho kinatokea kwa Anamika, na kutakuwa kuna mbinu ama kuna mpango mwingine anaupanga, lengo ni kumuua kila kitu anakumbuka mpaka alipopigwa risasi akajua kabisa atakuwa muhusika ni Puja. Alimwambia, nimeona katika maisha yangu kwamba unipendi na nimekuona wewe na huyu mwanamke mkifanya kila kitu, na huyu ndio mwanamke ambaye anakuja kuningilia maraya mkubwa huyu. Akamwambia Puja, lazima nikuambie ukweli kwamba huyu mwanamke amekuja kwa ajili ya kuniharibia ndoa yangu mimi na wewe, ili tusiweze kuoana. Ala, sasa akiaumanisha yale matukio yote anaona kwa asilimia mia moja yule anahusika बे, बल्कि मैंने तो ये कहने के लिए फोन odei unajua nimekupigia simu kuna mambo nataka tuweze kuongea leo किया ना तुम सभी को यहाँ भेज देना ठीक है anasema nilikuwa nakuomba kesho asubuhi wewe pamoja na puja muweze kuja nyumbani kama mtojali anaambia sawa yote kwa yote anami kameweza kujitolea kuwaalika waende nyumbani lakini jamaa anahisi kabisa kwamba lazima mke wake mtarajiwa atakuwa anahusika kwa asilimia mia moja kwa uchunguzi ambao ameweza kuufanya yeye puja anahusika kwa asilimia mia anasema ee mwenyezi mungu naomba unisaidie maana kila kitu naona kinaharibika sasa inaonekana kuna kitu ndani yao watu wawili kati ya nami kanapuja कि तेरा घर जल्दी से बस जाए anaambia bwana umehitajika na mwalimu una, anasema unatakiwa kwenda kwenda nyumbani kwake क्या भी कर रहा है चल अंदर चल hebu nenda ndani kwanza kajiandae twende twende twende तीन चार पाँच छः haya maandalizi ni makubwa kwelikweli kwa ajili ya hiyo ndoa अरे उदय lakini baba hapo katikati kuna vita nzito ambayo hata familia haijafanikiwa kuweza kujua kati ya hawa watu wawili आपको पसंद आई है तो अच्छी होगी anasema natumaini hiki utakipenda sana na kitaweza kukuvutia पापा के लिए Kweli anasema yeye hapa amenunua baba na hii ni kwa ajili yake. Nguo zinaandaliwa katika siku ya harusi itakapofika, kila mtu anapewa nguo zake, na familia ya kina Udendo ilikuwa ikifanya maandalizi yao, lakini pia kuna nguo nyingine ambayo imeandaliwa kwa ajili ya binti anaitwa Anamika. Sasa sisi hatujui kwamba Namika anapendelea nguo ya rangi gani, labda ungemuuliza wewe ili na sisi tumwandalie rangi aipendayo. Okay, mambo yanazidi kwenda super kabisa maridadi jamaa kila akimkumbuka huyu mwanamke akakumbuka rangi ya mwanamke huyu anavaa nguo rangi gani, anapenda rangi hii, na yeye ameshaikumbuka hii nyekundu, atakuwa hawezi kuipenda. Yes, anaambia shika hii. Sawa, basi iweke hiyo jamani bibi अभी से भाभी की सेवा में इतने जुट गए mbona simuone wifi mpaka sasa yuko wapi जिसे बहुत सूट करेगी nimemisi kwelikweli aje naye achague nguo yake hapa jamani wifi yangu ये साड़ी उदय ने अनामिका के लिए पसंद udei bwana amesema anamika apendi nguo ya rangi hii sasa sijajua ni rangi gani है haya tuambie anamika anapenda rangi gani sasa और शादी के बाद उसके बीवी के इशारों पर Eh, maana natakiwa umchagulie mkeo kwanza anachokipenda kabla wewe anamika basi ni utani na kucheka nitakupiga wewe mtoto okay burudani Mambo ni mazuri kabisa, tunatarajia kuona ndoa hapa. Sasa wakati anapapatika papatika, kajikuta amegonga ukutani, kulikuwa kuna picha moja, ghafla ile picha ikadondoka. Sasa ilipodondoka ile picha kutoka ukutani, binti aliangalia ile picha na akapata mshtuko mkubwa. Kwa nini? Kuna sababu gani? Picha familia nzima iko pale. Lo, hii picha inakaaga hapo muda mrefu, haidondoshwi. Sasa imedondoka picha familia nzima, na kila mtu alishangaa. Kuna sababu basi inawezekana ni ishara mbaya kabisa hii ambayo inaweza kuonekana katika familia hii ya kina Udei, ambapo kila mtu aliweza kushangaa baada ya picha, picha, nzi, picha ya familia nzima kudondoka. Mara nyingi ishara hizi zinakuwa ni ishara mbaya katika familia. Inawezekana kutatokea mpasuko ama shida yoyote Okay, ni katika sehemu ya tisa pamoja na kumi katika kitu naita Kayamat. Endelea kuniangalia mimi pamoja na sili zikale kabisa ambayo inaendelea kusonga mbele. Mwanamke mchawi episode tisa na kumi. mambo bado yanazidi kusonga mbele tuliona pale picha iliweza kudondoka lakini hatukujua kilichofuata ni nini baadaye आइए ना lakini picha ile kwa ishara ya kuweza kudondoka picha ile kunakuwa kuna maana kwamba unaweza ukatokea mpasuko wowote katika familia hii ama yanaweza akazaliwa matatizo yoyote na ndio maana kwamba picha ilivyodondoka watu wote wakadua kuitazama प्रशांत जी के साथ बातें कर रहा है उनकी बातें तो चलती रहेंगी ये बताइए कैसे आना हुआ मम्मी जी eh, itakuwaje sasa शादी के लिए थोड़ी शॉपिंग की है anasema mama tumeshazungumza naye kwamba tumetoka shopping kwa ajili ya masuala ya ndoa na kuna vitu viko tayari hapa कैसे लगी vipi unazionaje hizi nguo okay anaangalia zile nguo आओ ये साड़ी तो बहुत अच्छी है wow hizi sali ni nzuri mno na mi nimeipenda hii hapa क्यों विशाखा unaionaje ishaka दरअसल isha anaiona nzuri भाई ये साड़ी तो अनामिका के लिए है lakini hii hapa nimeambiwa ni ya anamika hii rangi Ih, rangi anayoitaka yeye anaambiwa ni anamika nani kamwambia nipasa nguo toi. Nasikia kwamba Anamika ndo anaipenda hii na aliyesema ni, ni, ni bwana mkubwa Odei. Wake up. Aliambiwa kwamba yule anapenda rangi ya, ya, ya, ya, ya, ya kijani. Anaambia basi kama umeitaka hiyo rangi ya kijani sawa, haina shida, mimi nitavaa nyingine tu. Amekasilika. Yaani wanaendaje kumnunulia yule nguo ya rangi aipendayo na yeye kwa nini hawajamuuliza rangi aipendayo? <laughs> Mama yangu. Huwezi kuamini, baadaye alibeba ile nguo na hatimaye aliingia chumbani peke yake. Binti anamuita Puja, ni mkatili kwelikweli, amekamata mkasi, yaani anatamani mchinje mbali. Namna anavyoikata hii nguo ndivyo atakavyomkatakata ule binti, anasema angalia wivu huo baba. Eh, asikwambie mtu, anajua kup... yani huyu anampenda yule mwanaume vibaya mno. Sasa anaamua kuikatakata hii, ah. inamvuruga akili huyu anakuja nakuta nguo inachana ये क्या कर रही हो तुम unafanya nini sasa तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इस खूबसूरत साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर naona hii nzuri naichana chana kabisa मैं नहीं चाहती कि मेरे और उदय के बीच कोई आए और अगर तुमने मेरे और उदय के बीच आने na की hii nafanya kwa sababu ya kile kinachoendelea mimi na udei kama utaendelea kunifuatilia fuatilia hivi mimi na udei nitakukata kata kama ninavyoikata hii nguo pumbavu vita ni nzito sana mtazamaji kumbuka ni episodi ya tisa na kumi binti amwambia nitakukatakata mfano navyokata nguo hii iwapo utaendelea kuwa na ukaribu na mwanaume wangu हेलो halo हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ mi puja naongea kuna mtu anawasiliana naye तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो jaribu kunielewa मुझे kwani unielewi एक बात कान खोल कर सुन लो मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगी sasa nikwambie kitu sito kulipa hata senti tano kwa sababu kwanza hukumaliza kazi yangu na huyu mtu bado yuko hai kwa hiyo sikupi chochote umeelewa pumbavu Alipigiwa simu na muuaji, anamwambia nipatie fedha yangu, nafikiri anamwambia siwezi kukupatia hata sentano, yani hata buku, kwa sababu mtu ambaye alikwambia ummalize ni mzima bado. Sina haja ya kulipa fedha. Usinikosa katika episodi ya kumi na moja ndani ya kitu kinaitwa Kayamati mwanamke mchawi. Asante na bye bye.